God said, tell my people. Tuhan katakan, beritahu umatku. In Indonesia. Di Indonesia. Everything that can be shaken is going to be shaken. Segala sesuatu yang bisa diguncangkan akan diguncangkan. God said, Tuhan katakan, You tell my people. Engkau sampaikan kepada umat. They are to Hold on. Mereka harus berpegang teguh. To that which is impenetrable. Pada hal itu yang tak dapat ditembus. I said God. Saya katakan Tuhan. What do you mean? Apa maksud Tuhan? Impenetrable. Tidak dapat ditembus. He said my people are going to be surrounded dia katakan umatku akan dikelilingi by a spirit, oleh suatu roh, by a power, oleh suatu kuasa that the enemy yang mana musuh will not be able to penetrate. Tidak sanggup menembusnya. And then God gave me word. Kemudian Tuhan memberikan saya satu perkataan lagi. He said, "Tell my people." Dikatakan beritahu umat. Don't be afraid. Jangan takut. God is not the author of fear. Tuhan bukan sang pencipta daripada rasa takut. No matter how vicious, betapapun mengerikan, no matter how strong, betapapun kuatnya,